Sefydlwyd Dawn Meats yn Waterford, Iwerddon yn 1980 fel busnes teuluol. Mae'r cwmni wedi tyfu'n sylweddol ers hynny ac mae ganddo bellach adnoddau prosesu yn Iwerddon, Lloegr, yr Alban, Ffrainc ac wrth gwrs yma yng Nghymru. Yma yn Crosshands mae'r cwmni'n cynhyrchu amrywiaeth eang o gynhyrchion ar gyfer y farchnad gwasanaethau bwyd. Ei nod yw i gyflenwi cynnyrch cig o safon cyson o ffynon hellau cynaliadwy a'r weledigaeth yw fod y cwmni cig mwyaf cynaliadwy yn Ewrop. Rhai o'r prif elfennau a ddenodd y cwmni i'r safle neu Cymru oedd y mynediad i weithlu abl yn lleol a'r gefnogaeth gan Lywodraeth Cymru – Maent yn teimlo i fod yn holl bwysig i gael safle yng Nghymru, gan fod ei gweledigaeth a'i strategaeth yn cyd-fynd yn gref gyda chynllun gweithredu Llywodraeth Cymru i dyfu gwerthiant bwyd a diod Cymru o 30% i 7 biliwn o bunnoedd erbyn 2020. Cocoa powder, brown sugar and salt. So those three ingredients together, when mixed and tumbled onto meat, create this really rich black dark looking product. Mae arloesedd yn bwysig iawn i Dawn Meats, ac felly mae angen i'r cwmni arloesi drwy bobl a phrosesau a buddsoddiad, ac mae'n wedi bod yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i adnabod tueddiadau cwsmer y dyfodol a buddsoddi yn y tueddiadau hynny. One of the main emerging trends has been slow-cooked or sous vide type products. In order to meet this demand, the company needed to make a major investment in our site here in Crosshands. With the support of the Welsh Government, we made that investment and it was completed in 2015. This has allowed us to develop a very successful range of products um, which have been distributed all over the UK and in fact beyond places like France and Germany. Working with the Welsh Government, we're continuing to invest in people, research and development and the factory and that will ensure that we're in the absolute best position to provide sustainable growth for our company and for Wales.